assalomu alaykum aziz vatandoshlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar ushbu videoda deyarli gapirmayman sababi aynan zo'rlangan qizni o'zi sizlarga video materiallar bilan tushuntirib beradi faqat ushbu video kengroq tarqalishi uchun va tegishli yerlarga yetib borishi uchun sizlardan atiga don like bosib ehson qilishingizni iltimos qilaman kimda kim eh, ozgina vaqtini xizmatini ayamasdan harakatini ayamasdan like bosgan bo'lsa alloh rozi bo'lsin deb qolaman undan tashqari ushbu kanal sizlarga xizmat qilishini eslatgan holda obuna bo'lishingiz barchamizni ham tavsiya qilib qolaman aziz yurtdoshlar demak kommentariyani 7-24 soat ochiqligini eslatgan holda videoni birgalikda tomosha qilamiz marhamat da tumani bahorni pom qishlog'ida tug'ilganman pom qishlog'ida tug'ilganman men shu paytgacha tikuvchilikka qiziqaman e, qo'shnilarga qarindoshlarga e, kiyim tikaman qiziqishim hozirgi kungacha oilaviy daromadni qo'shib kelmoqdaman tikuvchilik orqasidan men mart oyini boshlarida telefon qilib ismi odil ekanligini chermishka mahallasida yashash yashashini e, to'qson to'qson beshinchi yilda tug'ilganligini aytib men bilan tanishmoqchi bo'ldi menga o'ylanganini ham farzandlar borligini ham umuman aytgani yo'q shu paytgachada men bilan tanish tanishgandan beri aytgan yo'q e, o'n to'rtinchi mart kuni shu orada har kuni bir ikki martalab telefon qilardi e, o'n to'rtinchi mart kuni e, soat telefon qilganda nima derdi telefon qilganda man senga o'ylanaman ota onam obro'li men men ham o'sha payt aytganman men seni o'ylagan qizlardan emasman ota onamni yuzini yerga qaratishni istamayman deganman keyin u yo'q men seni olaman e, uchrashaylik ko'rayin deb aytgan keyin u o'n to'rtinchi mart kuni o'sha kuni men singlimni ko'rishga e, kasalxonaga keldim kasalxonada u raddomda davolanayotgan edi e, o'sha payt telefon qildida amakimni ko'rib chiqaman deb o'sha o'sha paytda u ham kasalxonaga kelgan ekan kasalxonaga kelib ko'rib chiqdim deb telefon qildida men ko'chaga ketayotgan edim dugonam oldiga o'sha payt mashinaga oldimga keldida mashinaga min dedi men minmayman dedim keyin qo'limdan tortib itilab mashinaga mindirib olib ketdi qayerga olib ketyapsan desam hozir kelamiz hech narsa qilmaydi qaytarib olib kelaman deb olib ketdi keyin cho'l tomonga uzoq joyga olib ketdida o'sha joyda nima qilasan desam hech narsa qilmaydi qaytarib kettirib qo'yaman deb o'sha o'sha joyni o'zida nomusimga tegdi nomusimga tegdida endi nima qilib qo'yding desam hech narsa qilmaydi kerak bo'lsa tiktirib beraman meni pulim ko'p otam puli ko'p deb aytdi keyin shu payt menga ikki kun qistanmasang olib ketaman ota onamga aytay tayyorgarligini ko'rsin deb aldab mashinadan tushirib ketdi ko'chaga mani ko'chaga tushirib ketdi men ahvolim og'irlashib o'sha payt ko'p qon yo'qotdim keyin o'yga zo'rg'a bordimda onamga bo'lgan voqeani aytib berdim bu bu orada e, bachani ismini aytib bersam hech kim mm, o'sha mahallada hech kim tanimas ekan u bolani keyin men mashinadan tushirib ketgan paytda faqat mashina nomerini ko'rib qoldim o'sha nomer orqali mashina nomini ko'rib qoldimda bir yuz o'ttiz to'qqiz raqamli tiko mashinada o'sha mashina orqasi o'sha mashina orqali topib olishdi o'sha bachani keyin uydagilar topib olishdi keyin o'sha payt yana telefon qilsam bo'lgan ish bo'ldi hech nima qilolmaysizlar men o'ylanganman dedi telefonda oy oy yoshi bilan qiziqib ko'rmadingizmi yoshi o'zi yaxshi ko'rinadi yo o'zi to'qson beshda ko'rinadida lekin yoshi katta yoshini bilmayman hozir ham nima bo'ldi keyin uydagilar men dadam onam amakim bilan uyga bordik amakim kimligini aniqlab o'yga olib bordilar uyga olib borgandan keyin ota onasi hammasi chiqib haqoratlab ketishdi bizlarni nima haqoratlashdi otasi onasi chiqib men o'g'limni o'ylantirganman uchta bolasi bor qizing o'zi boshqalar bilan yurib men bachamga bolamga taqmagining yig'ishtir qizingni deb haqoratlab ketishdi uydagilari o'shanda yigitni ham ko'rdingizmi o'shanda yo'q yigitni uydan chiqarishmadi ota onasi uydan chiqarishmadi keyin militsiya xodimlarini amakimda amakim dadam chaqirib olishgandan keyin chiqarishdi va xonaga olib kelishgandan keyin men ahvolim yanada og'irlashdi keyin meni kasalxonaga olib kelishdi kasalxonada birinchi yordam ko'rsatishdi men pamuk qishlog'ida tug'ilganman millatim turkman men besh bolaning onasiman ikkita kelinim bor bitta qizni turmushga chiqarganman ikkita nevaram bor mm, bu qiz yana ikkita qizim bor biri o'n birinchi sinfga o'qiyapti biri mana bu to'qson beshinchi yil ana u qizim yaxshi aqlli qizdi bu iflos endi o'tgan nomusiga tekkan shunga bir jazosini men so'rayman og'ir jazo berishini men olib bordim hmm, hmm. men olib bordim amakisi bilan dadasi bilan olib bordim olib bordim o'zing qizingni oldin u qilgan unday bunday deb manga otasi ham onasi ham e, geplab o'tdilar so'ng buni og'irlashaverandan keyin bir milsanaga kelgandan keyin bizlar men aytdim dadasiga aytdim bu og'irlashyaptir mazasi yo'q qon ko'p deyaptir kasalxonaga olib boring dedim so'ng amakisi aytdi bor olib boring dedi bittasi so'rasa dedi men dedi ishi bor odam dedi kasalxonaga boradi olib keting dedi so'ng man hay dedikdan buni olib keldik so'ng e, unisi og'ir ekan jahar tikisha e, nima deb qonni to'xtatdilar yordam berdilar to'xtarlar ana shunday u bilan u yoqdan bu yerga o'tirdilar addimdan so'ng bu yerda ham jarohat bo'limiga o'tiramiz men aytdim nima uchun u yoqqa o'tirasiz desam aytdi bu deydi usteri shu yoqqa ochilgan deydi istori shu yoqqa ochilgan deydi so'ng men aytdim ha unda deydikda nima aytdik bu yerdan deydi borib istori ochib keling opa deydi men bordim borsam yo'q ustlari açıp gitti bir bacha deydi man aytdim kim ekan u bacha desam aytdi yo'q bilmayman dedi, bitta bacha açıp ketdi dedi. man aytdim pasport yo'q narsa yo'q dedim mandan ikki marta uch marta kelib doktorlar boshliqlar ham so'radi pasport bering manga deydilar man aytdim yo'q bermayman shuni kim ochgan bo'lsa shu kishi bersin uni deydim pasportni deb aytdim yo'q deydi man uni deydi nimaga o'tirishim dedi, bunun buni qizing dedi. deydi gərək, kerak bizlarga pasport kerak deydi man aytdim kim shuni nimani istoriyani ochgan odamdan so'rang dedim so'ng aytdi bilmayman dilnaz opa ochganmi yo bitta bachani iberib ochganmi uni bilmadim endi kim ochganini manga aytmadilar minishkor tumani pamuk qishlog'ida ko'p shunday nima ishlar og'ir ishlar bo'lyapti qizlarni bir o'qishga yo bir ishga iverishga endi yuragimiz qolmadi nomusiga tegib alıp gidip çölge ertip teşlep gidiyatken e, beçeler köp böyle yaptı. Son bizler e, vilayetke vardık. Vilayetten son e, öz prokurorumuza vardık. Prokurorlara şunda şunda şunda ya yaşım 81'de. Beni hiç kim soramayacaktır dedim. Ana son ettik soraladır, soralmazsan kalmaydık dedi viloyat nima viloyat prokurori uch kunda tekshirib berishi kerak e, analizini dedi üç kunda dedi örgü yerga bordik u yerga bordik ekspertda bordi o'g'rimizga hech kim qaramadi hmm. bir doktordan sonra da to'rt yildan beri ishlayman deydi Men endi O'zbekiston rivojlangan davlatining qonuniga ishonaman, boshqa ilojim yo'q. 14-sira kuni mənim qizimni Avazi Qaryaq deyənin o'g'li zo'ravonlarcha bosib olib ketib, nomusiga tegib, tegandan keyin o'z qizimni tashlab ketgan. Meni pulim ko'p tashlab ketgan. Undan keyin meni qizim uyga, uyimga bir roz yürüb keldik, kelgandan keyin men otasini uyga alıb bordim. Mana shu o'g'lim shunday qilib ketgan desam, bor yo'q qoldi unday bunday deb menga gap so'z qilib ketdi undan keyin ichki ishlar borgandan keyin yigitni chiqarib berib milisxonaga olib keldida milisxonaga kelgandan keyin aka siz ketavering deydi ungacha mani qizim ozasi bo'lmay qoldi bolnitsaga olib borib bolnitsada uni tug'ilxonasiga nimadir qildilar man tushunmayman u narsaga undan keyin ichki ishlardan deydi tergovchi keladi sizni chaqiramiz deydi bittaga chaqiramiz degandan keyin men kutyaptim kecha soat o'n bir yarimga telefon qildim xotinimga xotinimga telefon qilgandan keyin tergovchi keldi deydi tergovchi keldi degandan keyin borayin desam tergovchiga aka siz kelib o'tirmang damingizni olavering dedim aytdim men borishim kerak desam xotinim telefonni qo'lidan olib o'chirib qo'ygan ekan tergovchi undan keyin ertalab unga bordik bizlar anarni topshirib keling deydi o'n beshinchi kuni ekspertizaga borib analiz topshirib keldik ekspertiza analiziga mana bugun числа o'ttiz birinchi bo'lsa bizlar o'n beshinchi kuni ertalab topshirgandik shundan beri analiz natijasi chiqmayapti undan keyin ham undan keyin viloyat prokuraturasiga dilnoza qo'shqo'rg'onga bordik undan keyin ham e, mirishkor tuman prokuraturasiga bordik portalga yozdim hokimga arza qildim xotin qizlarga orzu qildim hammasi ham boramiz deb birontasi kelib e'tibor qilmayapti shunga bir e'tibor davlatimiz chiqargan qonunlarga asosan chora ko'rishimiz o'ylaymanki ushbu insonga tegishli yerlardan tegishli joylardan tegishli javoblar beriladi va albatta qonun oldida o'zi javobini beradi deb qolaman albatta sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar rahmat e'tibor uchun